санығында иненің жабырқаулы күйдемін неге сонша сүйгенім шаттығым мені сен мен үшін армансың жанды жанымыздың дертегіз еркелеп біз ертебіз ел сезімге сынығындай иненің жабырқаулы күйдемін неге сонша сүй арманым боп қалғансың ер көзіңде елігінде ерке қыз жанымыздың дертегіз еркелеп біз ертебіз елі жанымыздың дертегіз еркелеп біз ертебіз еді кезің санығында иненің жабырқа арманым боп қалғансың ер өзіңде елігінде ерке ғажанымыздың дертегіз Еркелеппіз ерте жүрегіңде елігінде ерке жанымыздың дертегіз еркелеп біз ертебіз ел сезімге иненің жабырқаулы күйдемін неге сонша сүй жанымды жаулап алғансың арманым боп қалғансың ер көзіңде елігінде ерке қыз жанымыздың дертегіз еркелеп біз ертебіз еді кезіңге санағандай инемін жабырқаулы күйдемін сені сонша сүйген жазығым бері сен мен үшін армансың жанды жаулап алғансың арманым боп қалғансың ер көзіңде елігіңде ерке жанымыздың дердегіз еркелеп біз біз елік сезім назымын дегі санағандай жабырқаулы күйлемін сені сонша сүйгенім жазығым бері сен мен үшін армансың жанды жаулап алғансың арманым боп қалғансың ерік жанымыздың дердегіз еркелеп біз ертебіз елік сезімге айналасың мүсін өзіңе ала бұлыттың ішінде тыным берші түсімде қайғы қайғы өтерсің ұмыта алмайды екенсің шертіп мәңгі өтерсің күйін басқаны қайырлатпай таяу мұңы бағыңды тап қош бол менің аяулым бұйырмас бағым сен мен үшін арман Ерде біз елік сезімге еркелеп біз ерте біз елік сезімге